طيب انا عارف ان رمضان خلص بقاله فتره وان اي كلام على اي مسلسل رمضاني ممكن يكون ملوش معنى كتير دلوقتي بس بصراحه انا كنت عايز اتكلم عن المسلسل ده والحلقه دي طبعا هتكون بحريه حرق فلما شافش المسلسل وناوي يشوفه اتمنى انه يروح يتفرج عليه الاول بعد كده يشوف الحلقه دي والله انا كنت صح الملائكة اللي كانت بتستعطفك وهم على سرير الموت طلعوا شياطين بتنهشك وهم على عرش الحياة كوفيد 25 كوفيد 24 هو مسلسل نزل في رمضان 2021 لو ما كنتش خدت بالك يعني بيدور سنة 2025 وبيركز اكتر على دكتور ياسين المصري احد افضل 100 جراح على مستوى العالم في ظل انتشار فيروس كورونا في 2020 دكتور ياسين بيكون مكلف انه يتابع ويشرف على الحالات في المستشفى بتاعته وده بيسبب قلق لمراته نهال بسبب امكانيته انه ياخد العدوى من المرضى بسبب كثافة الحالات اللي هو بيتعاون معاها وبالتالي طبعا هيلحق الاذى باولاده وبالفعل دكتور دكتور ياسين بيصاب بكورونا وبيحاول بقدر الامكان انه يبعد عن اولاده اللي مش فاهمين ايه اللي بيحصل وده بيجعل منه اب مش كويس في نظرهم وبعد فتره وجيزه علي ابن دكتور ياسين بيتعب وبيموت فبيظنوا انه اخد العدوى من ابوه وما قدرش يستحملها الموضوع سبب صدمة لدكتور ياسين بحكم ان الاطفال مش بتتأثر بشكل عنيف بكورونا هالة بتتهم دكتور ياسين انه مهمل وانه هو السبب في موت ابنهم وبينفصلوا عن بعض ياسين بعدها بيدخل في حالة اكتئاب شديدة وبيرفض العلاج النفسي وبيرفض انه يروح شغله بسبب احساسه بالتقصير واحساسه انه فعلا هو اللي موت ابنه لحد ما جت عليه فترة وبدأ الى حد ما يستعيد توازنه من تاني بدأ يصنع videos ويبقى influencer وعنده followers كتير في الفترة دي بدأ يظهر فيديوهات كتير لناس ناس مصابة بمرض غريب متحركين فاقدين الوعي تصرفاتهم غريبة ومكررة زي ما يكون عندهم شلل في خلايا المخ وكالعادة الناس بتاخد الموضوع بمنتهى الضحكة ومنتهى الهزلية وايه الكلام الفارغ اللي بيحصل ده ومفيش الكلام ده وحتى لو فيه مش هيكون قريب مننا يعني لحد ما نلاقي الفيروس على باب البيت دكتور ياسين بياخد باله من الفيديوهات دي وبيحاول انه يدرسها اكتر ويبص عليها من اكتر من زاويه وبيلاقي ان ده فعلا فيروس جديد وبيحاول ان هو يوعي الناس لان ده فيروس واضح جدا انه اخطر من اللي قبله واعراضه عنيفه وكبيره جدا الناس اتعاملت معاه طبعا كواحد عايز يجيب views وخلاص لحد ما الامور ازدادت صعوبه وخطوره وبدات تخرج عن السيطره فيا ترى ايه اللي هيحصل طبعا دي مقدمه المسلسل مع حريه حرق شويه لو كانت no spoiler كانت اكيد هتبقى اقل من كده بكتير بس مش مهم خالص بعد ما اتفرجت على مسلسل النهايه كنت عايز اعرف واشوف ايه هو العمل الجاي ليوسف الشريف خاصه ان النهايه عجبني جدا وشفت فيه كل الحاجات اللي انا محتاج اشوفها في مسلسل زي ده وده طبعا زود حماسي كتير جدا للي جاي لحد ما ظهرت انباء المسلسل ده جميل مين المخرج احمد جلال شفت قبل كده كذا تعاون ما بين يوسف الشريف واحمد جلال بدايه من مسلسل كفر دلهاب اللي كان مسلسل جامد جدا لحد فيلم بني ادم وكان فيلم ملط جدا فالحقيقه قلقت شويه لكن شويه صغيرين ماشي يا معلم اوكي اللي بعده قال لك المسلسل هيبقى 15 حلقه بس وهيتعرض في النص الثاني من رمضان استغربت برضو ان مسلسل لنجم من نجوم رمضان اللي الناس بتستنى ظهوره من السنه للسنه هيكون ظهوره على الشاشه قليل جدا السنه دي لحد ما بس رجعت وقلت ماشي خطوه كويسه مش عايزين يمطوا على الفاضي عايزين يكسبوا وقت علشان يطلعوا المنتج بتاعهم على اكمل وجه حركه تحترم جدا اوكي ماشي اللي بعده قال لك ان انجي علاء هي اللي هتكتب المسلسل ده استغربت اكتر اللي ما يعرفش مين هي انجي علاء فدي في الحقيقه زوجة يوسف الشريف ولكن هي في الاصل stylist بس شاطره فليه تكتب مسلسل وبتاع بس قلت مش مشكله جايز يكون عندها حاجه تقولها وجايز دماغها كويسه عادي يعني. طبعا كل ده انا شفته وعرفته بعد الاعلان عن اسم المسلسل كوفيد 25 وهنا يكمن القلق يا اخوانا انا عارف اللي جاي بس نفسي اطلع غلطان والله لكن قلت مش هتسرع وهستنى المسلسل لما ينزل وخلاص لحد ما نزل اول trailer. يا جماعه الهزار ده يا جماعه لو سمحتوا النبي اللي بيهزر يبطل هزار trailer غريب ومريب ومجهول الملامح وغير محمس بالمره اغلب لقطاته كانت مشاهد درون بلا هدف ده غير المشاهد اللي فعلا متاخده بالحرف من يوتيوب واغلبه كان متوقع جدا على جميع المواطنين البقاء داخل منازلهم وعدم الخروج الا للضروره القصوى المسلسل كده كده اسمه اسم كارثه عالميه فانا مش محتاج اشوف حاجات من دي بس بس انا محتاج اشوف حاجات تانية تقلقني او معنى اصح انا محتاج اشوف حاجات تانية جنبها تثير اهتمامي اكتر المشكله ان احنا كل ده ولسه ما دخلناش في المسلسل انا بقول نكسر القلق يلا بينا بعد ما شفت اول حلقتين في المسلسل صرحت وبكل وضوح ان انا كنت صح الحوار في المسلسل من اضعف ما يمكن ومتناقض مع بعضه بشكل كبير جدا وواضح قوي ان فعلا مش مبذول فيه اي مجهود ايقاع المسلسل ذات نفسه مش مظبط وبيحصل حاجات كتير وبتيجي بسرعه جدا وقلت بعدها بكل بساطه ان حضور يوسف الشريف المميز هو اللي بينقذني من ان انا اخرج من اي حلقه زهقان وحاولت ابص على المسلسل على انه تجربه جديده وبرضه معرفتش بسبب ان انا فعلا واخد كتير جدا جدا جدا على المصطلحات اللي بتتقال هنا واللي ضايقني اكتر ان المسلسل حاول يغفلني ويبيعها لي على انها عبقريه لا يا حبيبي دي الكورونا بدل ما كان خفاش بقى غراب بدل ما كان باللمس بقى بالنظر بدل ما كانت كمامه بقت نضاره ده كده تمام جدا انا مش حاسس بألفه مع اي حاجه <sighs> قلت طب ادور على الجديد اللي حاول يقدمه لي اعراض الفيروس ما اقتنعتش بيها بنكله وتوقيتها ذات نفسه مش واقعي يعني احنا بنلاحظ المصابين في نص يومهم طب هل هم كانوا كده من الصبح ولا لسه مصابين حالا ولا ايه الدنيا قلت خلاص هكبر دماغي عن واقعيه الاعراض وغيرها وللامانه عجبني التطورات بتاعتها كان كويس الى حد ما وبرضه بعد مشاهد الهجوم اللي بتحصل ما بين المصابين والناس العاديه اغلبه برضه كان متنفس كويس شويه لكن في مشكله كبيره جدا جدا انا ما عرفتش اغمض عيني عنها شخص بيحاول يهرب من مصاب بيطارده ليه لازم يطلع واحد في النص كده لابس شنطه كانه راجع من المدرسه عشان ياخد هو المصاب في وشه حصلت كتير جدا جدا ولا مره عرفت اغمض عيني وبما اننا جبنا سيره القتل فضروري اننا نتكلم الاول عن الشخصيات يلا كلهم بلا استثناء عندهم مشاكل سواء في تصميمهم او في تسلسل الاحداث اللي بيعيشوها وحتى في نهايتهم اللي عدت مرحله التسرع ووصلت لمرحله الصربعه هو الحقيقه مفيش خرم ابره في المسلسل الا وعانى من مشكله الصربعه اه اوقات بنلاقي اداءات تمثيليه كويسه لكن اوقات اكتر بنشوف كاركترز غريبه جدا تشوفها كده من بعيد تقول ياه لسه لسه لسه في ناس بتتكلم كده لسه <laughs> ادم قوي يا جدعان ادم قوي جدا عدينا المرحله دي كفايه يا جماعه فعلا كفايه جدا وكمان كمان وكمان انت المفروض في سنه 2025 فبتهيألي ان الشخصيات اللي من النوع ده ماتت من زمان يمكن احمد صلاح حسني بس هو اكتر واحد عجبني في المسلسل ده لانه فعلا كان اكتر واحد عادي جدا كمان نطاق المسلسل الجغرافي الضيق ده اظن يعني ما يسمحش ان المسلسل يكون فيه كل التسرع ده عطلان في حته يا معلم ممكن تعيدها في حته تانية لان اولا واخيرا اطار المسلسل اغلبه جدا بيدور في المستشفى اه ساعات بنطلع في فلاش باكس بس بتكون يعني قصيره جدا مدتها من 7 ل 10 ثواني على الشاشه عشان تجاوب على حته سؤال وننساه بتهيألي يعني ده كل ده ما ياخدش يومين تصوير لان فعلا المشاهد دي بتكون ما بين اتنين بس وفي اغلبها في مكان فاضي مش عارف الوم احمد جلال ولا عاتبه ولا اعمل ايه بالظبط لانه فعلا حاول يصلح اللي ما بيتصلحش كمان تصميم المصابين ما اقنعنيش اكتر واكتر انت مسلمهم لي مش سلام انا ما شفتش بقى ايه اللي حصل لهم عديت على الاعراض بسرعه جدا وكل حلقه تتطور بدون داعي لكني قلت مش مشكله برضه فيروس ومن حقهم يتخيلوا ويوسعوا خيالهم ويجيبوه على انه زومبي ولا فامباير حتى لكن مش لدرجه ان كلهم وفي ظل التطورات بتاعتهم دي كلها بلا استثناء شكل هجومهم واحد واوقات هجومهم متوقعه ده غير صوتهم اللي مشكله لوحده فعلا كان ممكن اتوتر لو كان صوتهم افضل من كده ده كان صوتهم فعلا وبرضه مع العلم ان الصوت اللي سمعته ده كان صوت انا كمان مفيش تعلق باي شخصيه كل حلقه شخصيتين ثلاثه بيموتوا وعادي المسلسل بيكمل ولا كان في اي حاجه حصلت ومفيش اي اختلاف حتى مفيش اي اختلاف او تغير في طريقه التعامل ما بين الشخصيات اللي فاضله مع بعضها حتى لو كان في حد سبب في موت التاني مفيش حتى تمثيل كويس يرد على المشاهد دي مفيش اي حاجه اه كان في مشاهد بصريا كويسه وساعات كانت بتغطي على حاجات كتير لكن كانت بتضيع في وسط مشاهد الانقلاب مشهد انقلاب الطياره هو هو مشهد انقلاب القطر بالظبط ودي اللقطه اللي فقدنا فيها احمد صلاح السعدني انا مش عارف يوسف الشريف كان بيفكر في ايه وهو بيعمل اللي بيعمله ده ما كانش فيه تمثيل بنكله لكن للامانه عجبتني لقطه بعد ما القطر اتقلب ودكتور ياسين بص بره على المصابين وعلى الشمس وهي بتطلع وعلى الناس اصحابه هم بيفوقوا عرف يبيع لي ان هو فعلا تعب ويئس لان هو اللي كان شايل الرحله وصابر لحد ما خلاص قال مفيش حل بس لا ده في حل وحل كارثه هو ايه ده يا جدعان معلش يعني ايه ده؟ بقى فيروس بيتنقل ما بين 100 مليون بني ادم كل يوم وبيموت منه مئات الملايين برضه كل يوم حله عباره عن ازازه شامبو قلت يا جماعه مستحيل تكون هي دي الحقيقه او معنى صح مستحيل يكون هو ده الحل لان بصيت على الزمن لقيت فاضل 3 دقايق فمستحيل يعني يكون هم دول اللي فيهم الحبكه لا في اشاعه طلعت الفتره اللي فاتت بتقول ان كوفيد 25 متاخد من World War Z المعلومه دي مش صح كوفيد 25 متاخد من World War Z و Bird Box و Skyscraper واخد من World War Z شكل المصابين واخد منه النهايه واخد منه طريقه التعامل معاها واخد من Bird Box طريقه ان الفيروس بينتقل بالعين واخد من Skyscraper طريقه حل المشاكل فيديوهين ليوسف الشريف ماسك كاميرا على انها live وفي 100 مليون بني ادم بيتفرج عليه الناس اللي كانت عامله مصابه في اول حلقه تقع كام لقطه بالدرون شمس بتطلع ناس بتفرح واحلى نهايه لاحلى فيروس في الدنيا الخلاصه ان انا متضايق متضايق لان انا ما احبش حد يعلقني التعليقه دي متضايق لان فعلا المسلسل سيء متضايق ان فعلا المسلسل واخد حاجات كتيره جدا جدا من اعمال تانية نهايه من اسوا ما يمكن كوفيد 25 مسلسل وحش وضعيف وعمري ما هرشحه لاي حد وده اقل مسلسل انا حبيته ليوسف الشريف على الاطلاق والله ده حتى البوستر شكله مش حلو تقييمي لمسلسل كوفيد 25 هو 3.5 من عشرة ودي كمان فيها اكراميه مني ليوسف الشريف عشان خاطر العيش والملح سؤالي بقى للناس اللي شافت المسلسل هل انا فعلا قاسي على المسلسل زي ما انتم ممكن تكونوا بتقولوا ولا هو فعلا مسلسل ضعيف يبقى عرفوني في الكومنتس اشوفكم على خير باذن الله سلام عليكم